السلام عليكم لا اخبار مش هطول عليكم علشان دي الحلقه الاطول في القناه بس مهمه جدا تتابعوها من الالف الى الياء وهي جلسه علاج وظيفي كامله لو انت عملت الجلسه دي كل يوم مرتين مره الصبح ومره بالليل اوعدك ان شاء الله انت هتحس بفرق بعد شهرين فرق فظيع وهي جلسه اونلاين مجانيه اي نعم كنت منزل لكم تمرينات منفصله هي هي اللي هتشوفها دلوقتي بس منفصله بس دي على ما تستوعبوها انما دلوقتي كامله ان شاء الله علشان ده يبقى مرجع لحضراتكم ايه العلاج الوظيفي العلاج الوظيفي زي ما قلنا هو زيه زي العلاج الطبيعي بس العلاج الوصيفي ده بيستخدم العضلات الدقيقة وبيستخدم لحركات اليد يعني اللي هي الكتابة بالقلم تمسك مسط وتسرح بيه زي مفتاح وانت عايز تلفه لو انت مش مشترك اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد ليا فيديو جديد ليا واعمل لي like علشان هو ده الدعم اللي حضراتكم هتقدمه لي وسيب كم comment كده حلوين واعمل مشاركة علشان في ممكن حد يستفاد منك وعشان اليوتيوب هو بيقترحه على ناس اكتر ويا سلام بقى لو عملت لي الاربعه دول اشتراك و like و comment ومشاركه يا سلام اكون شاكر لحضراتكم يلا بقى الفيديو هو بيقول لي relax هو بيقول لي relax الدكتور مان او الاخصائي مان يقول له relax يعني سيب ايدك آه، مرخية ال stretch هو مهم جدا في كل ما تعمل اي تمارين لازم بعدها stretch. لازم بعدها stretch. كل ما تعمل اي تمارين لازم بعدها استرتش لازم بعدها استرتش شيل الكوبايه دي انها على يمينك وبعدين كده كده بعدين لفوق اه انا بستخدم دي على طول فعشان كده اللي هي ارفع ايديا لفوق انا بتليها كده لان ده بيستخدم للتانية ده بيستخدم للفرد لما بتيجي ترفع البتاع بتستخدم العضله دي لا هو بيكون التركيز كله على العضله دي الرفع ستوب آه، تو use this يعني بيقول لي وقف العضله دي شغل العضله دي خلي بالكم انا مغمض عينيا ومركز خالص ان العضله تكون آه، ان العضله الشغاله تكون طالعه من العضله دي بالذات كلها عمليه برمجه بيقول لي وقف دي وشغل دي وقف دي وشغل دي انا كل اعتمادي الرئيسي على عضله دي Ooh. افرد ايديك وامسك الكرة بتاعت التنس وحطها في كتفك اللي هو الناحية التانية فأنا وقعت مني مش مشكلة أحاول أنا فيها تاني وقعت مني برضه مش مشكله خلاص قال لي ارفعها لفوق وبالثبات ده هنزلها آه، بيقول لي انت لو استخدمت الايد السليمه مش هتتعلم مش هتبرمج مخك آه، ان هو يتعلم تاني الكرة وارفعها فوق وانزلها تحت واحاول اسيب ايديا على قد ما اقدر هو بيساعدني طبعا بس بس بيساعدني اه اه في اللحظه دي بيقول لي انت بتستخدم العضله دي العضله دي العضله دي انت ما بتستخدمش العضله دي في الرفع انت تستخدم العضله دي هنغير وضع عينيا بحاول اركز فيها But even that could change You could flip the gray matter Like some batter in your brain That's what I say Fake it till you make it, A. And if you play that game, then you just might make a change Rearrange all the bad to okay Take the worst thoughts saying, turn them to a game Take أنا بقول له إيه مغمض عينيا فأنا التركيز معايا كويس هو بيقول لي صح تاني تاني أنا مغمض عينيا على الآخر على الآخر Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, up, up, up, up, go, go, go, go, go, go, go, Legend ma pistola non serve respirare مغمض عينيا كل ده فهو بيقول لي ايه الكره ثابت من ديك وهو ده المطلوب اثباته ان الكره تسيب من ايديا لما برفعها فوق انا بتحكم في الكره مقفول عليها انا لما انزلها تحت تسيب تاني ترفعها لفوق اب اب اب اب اب اب اب مش مشكلة دي وقعت مني اساسا الحركة دي ثلاثة في واحد يعني ان امسك ان ارفع ان انزل فهي اصلا دي ثلاثة في واحد نرفع نفسك ونرفع وهي ممسوكه برضو وننزل تاني وهي ممسوكه برضو واني افتح ايديا I never answer to no, man, I still go. Go, go, go, go, اب اب go, اب go, اب go, go, go, go, go, yeah, go, go, go. ستريت يور ارم يعني خلي دراعك مفروض انا آه، بجراب او آه، امسك ارفع نزل افتح Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. في كل تمرين لازم بعده استرتش في كل تمرين او قبل التمرين لازم الاسترتش قبل التمرين لازم الاسترتش او الاطاله لازم يفتح لي ضيع خالص لازم تمارين الاسترتش دي مهمه جدا till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit بيقول لي تمسكها انت الكورة تمسكها السلة دي هتكون تحت على رجليك قال لي امسكها انت تلمسها على كتفك او ترفعها لفوق وتنزلها تاني على آه، السلة you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief They deceive with the negativity But I just slide right by that energy أمسك ال... Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow أمسك الكرة وأنا داية مفرودة وأنزلها في السلة I never ran, sit or no, man, I still go Go, go, go, go, go, go, go some batter in your brain. Uh, That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Uh, Never slow yourself down, you can do some more. ايديا مفروده To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, uh, or the highway And in the driveway, is a nice range Cause I grind through the climb, I ain't fighting uh, Just gotta flip the switch and you can go and obtain uh, Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief uh, They deceive with the negative But I just slide right by that energy Even when you feel low, you can still go hope you slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never man, I still go خلوا بالكوا الدراع بتاع الاخصاري هو ده بس عامل لي support بس ما مش معتمد عليه كله بعد اي تمرين او قبل اي تمرين لازم يعمل استرتش لازم ايه التمرين اللي بعده يا ترى ايه التمرين اللي بعده يا ترى ايه التمرين اللي بعده هنشوف هي مجموعة مجموعة ألعاب وهنشوف أيوة الكوباية وهيحطها في ايديا هيقول لي افرد ديك اه وهيحط لي بلي ما اعرفش هي اسمها ايه عندكم بس اسمها هي في مصر بل مجموعه كور ازاز كده صغيره وهيقول لي اه هنا بقى بيقول لي آه ما ما تستخدمش ديز السليم انا اتلخبطت هنا انا كنت مفكرها سهلة يقول لي هنا استخدمها ببطء آه، هنا برضو هنا برضو قال لي اتعلمها بدون ايدك تسلمها لان انت بايدك السليمه fall Yeah, go, go, go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave بيحط لي أربع بليات أو خمس بليات في كل عدة وأنا أخدهم أحطهم في السلة كل ده بيبقى بنظام التكرار يلا بقى نشوف مجموعة الألعاب التانية يا ترى زي الأولانية ولا أصعب التانية كانت كورة آه انما دي مستطيلات وكمان هيقول لي امسك عليها بكفك ال motor control. هيقول لي امسك وارفع وانت ماسك ونزل المسألة مسألة تحكم انا ببقى في دماغي كلها اني ماسك لكن اتحرك في الاول كان بتوع عملي والى الان بس بقيت بتحكم فيها بشكل كبير الحمد لله Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day الأخير أو المستطيل الأخير ده بيلزق مني مش عارف بقى آه، عرق ولا عدم تحكم هيديني تاني مجموعة يقول لي امسك المجموعة فيها أربع مستطيلات نزل نزل ثلاث مستطيلات نزو والمستطيل الاخير ده لازم معايا هيمسكني بداية ويقول لي اقفل عليهم ارفع ونزل ارفع ونزل كل حركة بعدها استرتش كل حركة بعدها تمارين الإطالة كل حركة لازم قبل أي حركة وبعد أي حركة لازم تمارين الإطالة قبل التمارين وبعد التمارين آه, آه الحركة الأصعب بمسك بلدي همسك بلدي دقيق وأفرغه في السلة ارفع ارفع ما جبتش انا حاجة امسك امسك خليهم في ديك ايوه امسك امسك امسك امسك وارفع ونزل ايوه امسك اه هنا بقى يعلمني ازاي ان امسك هيقول لي ده التكنيك الصح Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind If you work 8 hours, I'ma work 9 If the shit tastes sour, you should taste mine I'ma stay in power for a long time Get up, nah I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer Rising the song to the highest bidder Got juice قال لي ما, ما تجيبهاش من عضلة الساعد جيبها من عضلة الصوابع go yo. I'm like an addict, do I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind If you work 8 hours, I'ma work 9 If the shoot tastes sour Let's go, yo. I'm like an addict, do I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind If you work 8 hours, I'ma work 9 If the shoot tastes sour, you should taste mine I'ma stay in power for a long time Get up, nah I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer Rising the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last Yeah, it's a new me, never gonna look back I'm never gonna look back Cause damn, I was built to last You move slow and I move fast افك الشد اللي هو في الساعد قال له بال motor control والاطاله قلت له ايه هو ال motor control؟ قال لي زي دي آه، ان انت بتمسك وتسيب ان انت بتمسك وتسيب قلت له طب وايه الحل هو بيمسك وما يسيبش قال لي لازم في حد معاه يساعده ان انت تمسك اي هدف وتحركه الناحيه التانيه وتسيب وتب وتقعد تكرره كتير وتقعد تكرره على طول هي دي الطريقة اللي هتبرمج بها مخك علشان يفتكر الحركة دي كنت بتعملها ازاي قبل الإصابة بالشكل ده اللي انتوا شايفينه ده همسك هو جايب لي كذا شكل في اول مستطيل التاني بالي آه، ده شكل عمودي كده هو شكل يعني غير منتظم ارفع ونزل تمسكه وترفع وتنزل كل شكل من الاشكال دي ليه طريقه تكنيك معينه called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day So life ain't easy yo I think there's a reason though Ups and downs just like every different season الأول كان مستطيلات التاني بلي التالت شكل اللي قدامكم ده هو شكله غير منتظم كل شكل من الاشكال دي ليه طريقه مسك معينه في القويه في الضعيفه يعني في القوه وفي تمسكه يعني بصبعك كده يكاد يكون هو ما فيش حاجه بين صبعك كل حاجه ليها طريقه معينه علشان انت تفتكر الحركه دي كانت بتتعمل ازاي yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though I always gotta fight and hide from the demons, yo Negative thoughts are poison, they rot, uh. Head full of flies, so here come the clouds, uh. They'll never stop unless I can swap تاني تاني اقفشها او اكمشها وفرغ في السلة تاني امسكها وارفعها ونزلها في السلة All the bad for the good in my head when I'm lost uh. So I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken, I got patience One day at a time, it's how you operate a cadence A flow, you grow, you show yourself a foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause it's sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it Wake up, today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Danny I'm sick out I'm sick huh, Danny? وارفعها ونزلها في السلة تاني امسكها وارفعها ونزلها في السلة called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up gonna be a good day So life ain't easy, yo I think there's a reason, though Ups and downs, just like every different season, yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though I always gotta fight and hide from the demons, yo Negative thoughts are poison, they rot, uh. Head full of flies, so here come the clouds, uh. They'll never stop unless I can swap All the bad for the good in my head when I'm lost uh, Yeah, so I'm as wife, as for exercise. Yes. Uh, how I start to tell to SYU um, mm, the, the light. Yeah, tell him the, mm. the, hmm. the big line. Act, uh, in the exercise for your stroke, you have to do like um, do the motor in your case do the motor control. Yes, okay. like to in the motor control we train how to use your hand and control you means the what grabbing and yes, yes. grabbing leash out release and grab the objects mm. every function of the hand is train your brain how to do mm. -hmm. Mm-hmm. if you cannot now today you cannot to do by self you have to you you should have someone to mm. guide you to help and guide your muscle to do. Mm. Mm. And then if your brain remember how to do, you will do by yourself. You, you can do by yourself. Okay. Mm -hmm. After uh, how many months is mm. how many years? Um, uh, actually, we cannot tell how long how long they will working, but at least within uh, two months two months for training. Two months. Yes. yes. For everything. Every training, day. training. If you training, repeat it two months. The muscle, the brain will remember how to do. Okay. Yeah. That's it. But if you uh, complete function, it's, is it's not mean after two months of the training, you, is it's not replaced complete 100%. I got it. But it will be better. Okay. Uh, äh, that's it. Huh? That's it. Yeah. Okay. Äh, and we have many uh, many level of the of the training mm -hmm. of the mm-hmm. hand. Okay. Mm. Like what? like what the the first we paint just the hand function. Uh. The hand hand function is the first to uh, to to to training. But after, if you do the hand function well, we will do the hand prehension. Hand prehension is mean how to use your hand and finger. Mm. And after hand prehension, we will do the hand dexterity. The hand dexterity is is like um, you are writing, you're ah. grabbing the small thing in your house, in your hand. Mm. Okay. Uh, that's it. But the, yes, but after that, if you can do the hand function, hand dexterity is nearly normal. Okay. Mm. Okay. So we have the step. The steps. Yes. Okay. The first step have to promote the hand function first. Uh, I want to the step how I can be. and <laughs> I, I can reach that step. Hmm? Please start the step hand function first. Yeah, this is a hand prehension we hold the ball like that. It is a hand function, grabbing and hold and release hand function. If you grabbing the small thing with your finger, okay. we call hand prehension. Mm. We call the hand prehension. Hand prehension. Prehension. Uh, means what? It means like the to do like that, like that. Use your finger to grabbing finger, ah. do like that. Then after, you write that, use the key, mm. and then hand dexterity is mean like you use the smart thing in your movement, the smart thing in your in your hand, and then we do the hand writing, that handwriting. Uh, this is the final step. Huh? The final step. Yes. Yeah someone not the finally someone we can do together hand dexterity and handwriting. Oh. Mm.